السلام عليكم البنات اليوم جيتكم بانه في الفيديو اللي طلبوها مني بزاف ديال البنات روتين ليوم من ايام الاسبوع غنشارك معكم شنو دوزت هذا النهار ونهاري كيبدا كل نهار كان فيه ولدي ونسدو l'école ديالو ensuite عاد كناخد فطوري بالنسبه لوجهي الصباح كنغسلو قبل ما بارد ما كنعملش شي جيل كنشفغ بدي مشواغ لحقاش فصل الشتاء البشره كتولي حساسه بزاف وكندوز نوجد الفطور ديالي هنا كنبروفيتي بديك لو مومون ديال الفطور كنتفرج في لا تيلي كنسالي ندوز نخمر البيوت من بعد ما تهواو البيوت كنقادهم في هاد لو جوغ ما كانش عندي تخمال كبير وكندوز نعمل الغدا لولدي وليا قبل ما يسالي ليكول تيالو وهنا كنمشي نقاد راسي ولبس كسوتي باش نجيب ولدي من ليكول ديالو هنا كنت جبتو من l'école ديالو كانت قطعت لي الكاميرا ما رديت لهاش البال ensuite كنكون غديتو ورجعو تاني l'école ديالو حطيتو في l'école ديالو كنفوت نقدي شغلاتي ensuite فت la poste ريكيبيرات quelques colis ورجعت للدار et voilà لي في شاركت معكم نهار من نهارات الاسبوع نتمنى يكون عجبكم la vidéo لهذا النهار ما بغيتش نزيد نصور باش ما يجيش la vidéo طويل بالنسبه للناس الجداد ما تنساوش تشاركوا في القناه الا عجبتكم القناه اكيد ومع السلامه et à la prochaine